А, меня зовут Владимир, я из Москвы. А, наш, нашли эту клинику, нашла моя мама через интернет. Было очень много разных других вариантов, но остановились именно здесь. А, поначалу, честно говоря, я еще до консультации довольно боялся, потому что ходили какие-то вот мифы, то, что может быть э, результат не стопроцентный или вообще, не дай бог, зрение что лишусь или что-то еще. Но после консультации, после того, как я поговорил с доктором, опасения как-то полностью прошли, потому что рассказали, как будет проходить операция, что это все абсолютно безболезненно, и плюс тот фактор, что это все происходит в течение пяти минут, еще больше придавал сил. А в сам день операции немножко переживал, когда было ожидание, когда сидел в этой комнате, но потом, когда пришла медсестра, провела меня, рассказала все, как будет происходить. И когда уже сам лежал на этом столе, когда капали э, анестезию, как-то это все очень успокаивало, плюс музыка на заднем фоне очень успокаивала, и все прошло безумно быстро и вообще безболезненно. Лишь только я чувствовал, как ну, до меня докасались, до моего глаза. Потом на следующий день, ну, не, не сразу все стало хорошо, то есть э, я видел, как, как скорее, как через целлофановый пакет, но вот уже сегодня, после того, как я умыл глаза э, кипяченой водой, я вижу просто отлично. Так что я очень благодарен это клиники и докторам, докторам всем. Спасибо большое.